Взрыв, снова взрыв. Но нервы крепки, как сталь. Дым, огонь, тлен. Подлодка наш плен. Ребята, кто жив? сюда. Здесь можно еще дышать, Без паники только, братва, Надо ждать, ждать, ждать. Жутко, не видно низги. Что делать? Кричи. связи. Проси, не проси. Время к исходу дня. Эх, продержаться ночь. Прощайте, друзья, навсегда. Прощайте, не помните зла. Беда и приходит одна. У нас же на все одна. теперь против нас? Ты помнишь, Серега, тогда напрасно видел тебя. Да брось ты, Сашок, ерунда. Прощайте, друзья, навсегда. Прощайте, не помните зла. Беда не приходит одна. У нас же на всех одна.